yakirimu nyinza nokubira obutamu ne meeting zaabwe n'oyo gundi chief whip balina ekibiina bakiyita fellowshipetayebwa mm. fellowshipyalimu whois who in uganda except museveni andi muhozi nali mbamanyi ne bagula zoom nakati bagala kugula zoom abaamerika ne bagiyingiramu sa nga nange enjiketta balina projekiti eyobwa pulezidenti at one time baali bagala okuzimba ekizimbe ekiri insulated museveni n'abayoola omanye nti yasiba mukodomi we emirundi ebiri mm. lwabogo yamusiba emirundi ebiri mm. bira akatambi ne vidiyo n'abuyoola bonna bumwenda bwani mwagala kukolaki projekiti etegeezaki museveni n'abagamba eyo fellowship gyemwogerako mbawadde sente mugifule sinkitanka baagaana kati today the deciding factor tulina omusango oguli ehek abaana ba uganda enkumi nnya mubitaano babatira abawala 4500 ugandan girls were killed in india alone basooka nga kubasabijekiti nga ku prostitution ne bagwamu ne babaselta houses kati bonna bakwate so fellowship kyeki fellowship yali kibiina kyababbi kati badduka museveni yebayingiramu yaleeta 400 million dollars amasanyalaze nebazibba nebakwata abavuka omu bamuyita waliki omulala bamuyita ani nebabagaa nti babasibe nebagaa nti nedda mutuwa omulamuzi mutukoleki museveni n'abuuza are these idiots still breathing ugandan air nebalema nakalema yeewuba wa akuto nagana obakwata the very powerful kati kyenkubuulira nti abasajja bano bangobera ebintu bibiri bango banga manyi diru yokutta abantu they targeted my wife they targeted my son they poisoned me five times nze nebi ewaffe am a traditionist atugamba ogende eri obusajja obutayambala ngatto mwenda mugende mubuuzi mm. ask mwenda mwenda kani give you e, evidence one time mwenda was driving kwolwo olugudo lwentebe he saw me in his vehicle he saw you yes you man where did you end? I told him I entered where you started. Ninkalaba nkatu embolinga. Ninjiva mune kaji kube chuku. Kanda banga antambula. Mwenda ba mutusa mudwali. He saw me. Ngotuse? Yes. The man is there. The man is there. Huh? Mukabuze. Nakada gako. Wali, wali. Cheba ita amanyi getu ina monsi munu. Nakada gako. Okay. Akati nkukamu. Let me tell you. Mm. nti omusango gwa organise mm. gulesa omusiko ogwo mukozi yekka yatagulimu era mbagamba nti abo bonna abali mu misango icc bekutte mm. tumwebaza badde awereza ku zoom i can play the zoom waliwo omudalaapanikinga katiojogerako hmm. ebbanga ddene uh, watuzanyiranga nekubutambbwebagezezaako kunereegamu mm. bwebaire bagala okozesa ekyankwanzi nenkwata vidiyo zonna nenzibawo tewadangoling mane ekyanyiza kubaana abo lwaba ogo yalemesa yagamba nazarawe nti namuvuma siririnya mu state house until there is a new facility why aze muganda nzireyo mukube facility presidenti yampita hmm. nanga wavumye mukyala wange nemunyonyola hmm. no What I said was that journalists were asking me, why is it that the First Lady has retired from politics when she came later? What about you? I explained. For you, you have a mandate from the next conference. For her, was called by God. Is that what you said? Nalwesi aliwali. Afumane tumwebaze nalwesi. Tumwe, who is tumwebaze? Kakati, okumanya Museveni yali anjagala. Kyobola mumuteerayo omubiri. I sat with Museven, drafted an apology. Nangangi twali de mama jikiriza. Mm. Sichi wa yogende clarification. Baku mamredi paper angalu wabogo ya balagidi. State House does not miss Janet. President wali waku sabi ya liyava na gendi. Na wapanga agenda kuja. Mm. Nangambo why? Echitu chafengati chafurumi. nemugwabogweyesiganya okufuluma mukodomiwo lwabogo nga nalekamu lwabogo lwabooga nerekamu lwabogo namulaba nga ayambala engatto zalumwa ave no impression about lwabooga ntumwebaza i was a rich man icome from a very rich family lwabooga was a get man talinza kunerekamu privileged wet wakula ne mwami museveni emyaka gino gyoamirundi ekutta abaana bano hmm. eh? kati abaana bano bategedde nti icc case kati batudde mm. they decided we shall not go to hack do you know the people who have been influencing figures of covid, of COVID 19 noono omupya batumwebaze museveni yakubye tumwebaze ne banne why museveni kasa yaguddewo economy mm. their excuse was tebayinza kugenda hege because mm. nti covid mungi kyolaba figures kati ejjo batudde nebalisolovinga tetujja kugenda hege batu yes you are going to become fugitives you are going to be hearted down like nazi german kati omusango gwa organise gusolovinze obusika lwabwoge ekimulimu mutwe obaneyekimulimba my project my project How can you become, succeed your father-in-law? Enough. Mm. Lwabogo tayinza kusika. First of all, he's not a marketable. Lwabogo is not a gentleman. Lwabogo is arrogant. Lwabogo antagonized everybody. Kakati chenkubulira. Kati bano, bwe bategedde nti lwabogo tayinza kuyita mu. Lwabogo yakuba kadaga. Lwabogo yakuba gundi. lwabobo yakuba kiwanda mm. yabayita bajjako kadaga nabasuubiza emiliyoni kikumi kikumi temutya bawabira ne vidiyo nziina nawanankabirwa 5 billion ko and tako kadaga beyanako a videos emunyonyo najako esimu ye kakati tugende mulwanyise kati amaze okutegeera mm. kino kikolye mwami museveni no museveni takiriimu kino kyalwabwogo netayebwa they all have challenges tayebwa yatunda ettaka lye makerere tumwebaze mm. ngenda mukubira ewaffe tumwebaze mm? mm. bakatambi wano ku vidiyo mugende kutamala emirundi ofiiso bere tumwebaze nelwabwe ogwo obakubire ki anti mbabalage oyo tumwebaze agenze ewaffe awambe ettaka lyesango bbe ate awambiddeko neddala linnya ewaffe nkukube kasajja ggwe tumwebaze linnya ewaffe sango geniwomu bakubira obutambi bwe bakuba kasolo nebalagerae eh, eh, eh, nze namuwonya bakubira obutambi ne vidiyo kyamani wewaffe mukukubire wano nga bamuwereza sente biliyoni zakube kasolo nogwe batuleza matama buuku letmi tell you nzijalangira tuwulire mbakoledde nnyo nange kanyingirewo batuletedde ono wekyote ne bakuba kasolo matama buuku ate oyo tetubeerangako naye aswenseye waffe okubeera mumatama buuku be bamuleeta ne bamuwa ssente bakubeku butambi salomo simanyani kubeku butambi kasolo namuwonyi oyo matama bo kasolo baali bamusulidde <laughs> omufu batira omuntu mu kampeeni ye nkubuulidde nkubuulidde kyamani wewaffe kisekulo mukukubira wano akatambi nga batwala kasolo kasolo ndi kojjawe namuyamba tewali museveni teri byuma tewali gwesikwata lwaba ogonna mukutte ng'alagira solwaki yali mu bino lwabwogo ne bwana buli katambinka bwa pulezidenti bakimanyi lwabwogo ne bwanaakola atya mm. omuntu gwe bagobye mu muzikiti nga talina wuzu ne bwakomamu nga imaamu avuddewo kibi omuntu okuba ne presidential ambition aa ntuufu naye omusango gwa oganiga wamukwata ne tumwebaza kati basazeewo tebajja kgenda nga kukubire nga basalawo ntebajja kgenda we shall testify here nobody can pick us here okay international law prevails over kubanga interpol ne museveni eyabawaayo luli ajja bakwata kubanga nabakugamba ti museveni bamuwandikira ebaluwa five eh, almost ten years ago ti mugwanga lyo mulimu abasiba abantu abatwala organis investigate nebagoba buli minisita wa justice yenna including waterfield mm. katumuvezi nekagenda nekatula mu jenda nekagoba mungwa bantu mwamitamale ekurimino muvuma nga bwenjagala nemukamera tulina bwetukola kurimino nina ku vidiyo mm. alinyeko ewaffe yepangire mwemutunda ettaka lyesango be eh, akati nkubulire negamba mm. museveni tasobola museveni aba atandise okwo omukulembeze yenna ayagala ligasi obufumbo ye mwana kankuzaalira omwana bambi abalisigalawo bali bagamba obufumbo ye mwana mu byobufuzi museveni will not leave a legacy this is what worries me okoze ne mwami museveni yemyaka e-, e-, kumiina dene olowooza really president museveni gwomanyi asobola okukkiriza nti takisobola andi nkugambye ti museveni fought for democracy constitution ya uganda ekugamba Museveni cannot be like Obote. If we want to humiliate Museveni, tell him, ono lwabwogo yataina waita. Naye lwabwogo tuina woyita. Ne bonoleta abaka ba paramenti tuina woyita. Etwasalawo musimbako embwa n'embizi. Naye tetwagala kibeere mu jjeshi. Mbo, mbo, muhozi. Muhozi is popular. I want to tell you. Jeno de Mohozi has reserved him self. Jeno Mohozi Kaine Rugaba. Mm. Jeno Mohozi Kaine Rugaba. Hmm. Hey. First son. Yes. Very popular. He can write on the support of his father. If people, this legacy, Nti Museveni chaenza kujire rama Oyo Tayuba Tayuba bamu baje makerere Tayuba ya tukane Tayuba ya tunde Taka Ya naibu chinaba kise No Darimba Tayuba mkubia mkubi Kankuboli Tayuba oyu Let me tell you taiba yatunda ettaka lyemakerere wali otunda ettaka lyemakerere aliryewamu tugende mukwate musibe bayokya gondi ofisi zemakerere kakabusenga nekagamba mm, mm. nkubuulidde abo abaana mbamanyi batiisa museveni no baganye okgende hek tumwebaze suppose travel on the third so kikolerani bwe kiba kize anti nkubuulidde mm. tewali bagalaga nti museveni akolera mwana we ffe wetuli kyobalaba tekana akavubuka bakalemeddeko mu monita mbukavumamuhozi nebakasiba international author eh, yawandika ebitabo bimekaate nze kankubulire hmm. mukube mukatambi oyo kakwenza hmm. mukube mukatambi mu meeting abamukozesa baddemu bamulidde ah, ah. hmm. si mu byangu mm. ebyuma byange ndaba abaopposition bagamba nti maybe je nomuhozi genderuga bamanyiwamuvuma kumpiki ne muhozi tamanyi mwana ono yinza okukubira akatambi newewunya ne ku video i know him I've stumbled on many times on his name. And, and the rest there too. Are they humiliated? Dead the missionaries. Dead the missionaries. And the rest there too. They share the name. So why don't you give information to the president? Bagambi Sijimua. bigula miliyoni za dola kumi na mukaaga bagamba museveni is a funny man lwaki yabiwa omulalo ne bamugamba muze ebyuma biketa aba opposition n'abagamba nedda mmwe beddalu era babuuza profesa but museveni is a funny why did he give these sophisticated machines to this mad man profesa n'abagamba museveni wanted museveni wanted a super arrogant man who could, who could not be compromised <laughs> abo bonna balwaba ogo bamanyi nebasirika mbirina mm. ogende wa president kati bagenda negundi bagenda ne pampa anti akubira mtyo tyo nayamba nacho bira kanacho bewan abali bamulyawo Hey, watugamba ono nti wamuyamba you stood yes. with her oyo gundi oyo oyo gundi lumumba uh, namutwalira ngaabasajja bagambye ti museveni agezeeka wanike jamiri mukulu kalabba tutwala baminisita bana nankabiro yagamba ayagala kundiyako sente lumumba nemubuulira tekekeya bwoba mukwano wange nkubuulira gwe wataasa lumumba ku basajja yes aa walaba bamuwanika kalabba baali bagamba museveni akwate jamiri mukulu amuteeke kalabba twagala baminisita bana neŋamba nankabirwa ayagala kutulya akasente neŋamba lumumba kweka omutweyo nekyoba namuwonya nibwekakuba wano miso nina miliyoni zabantu nya mu motherbod kasa mugenda nga mwogala okukola ebyobusiru katandike nekamponinga ku simu yange nange nekawereza recordinga <laughs> tewaliwa nayogera kintu kyesimanyi so kati tuyamba otubulire bano abali emabega wabalenzikugaerwabogoyakirimu ayagala kitekmuhorize popular man andi muhoze muguna omusango gwokutunda amawuge g'abantu hmm. taliimu nakugamba nali ngenda muweereza message ave never seen muhoze face to facegenda okibuuze nekigamba nebalamu nemugamba ave never seen muhoze face to face bana munakimugamba so what do they want omanyi nti bano abo balwa bwogo hmm. babadde basazeewo bawe bala mu sente azindeetiri hmm? babadde basazeewo bawe bala mu sente nibaligamba mutani wanadduli babakube nakagamba omwana nkakulekerekulekere nga bagamba ntiebyuma ah, webiri bnakulekere eh, nkandekere njakazanyira abantkati nkubuulira so what do ba, they want to achieve banonya kufuna ki ah ah mm. wabogo tashobola kuitamu one man one vote na ye ekintu kyobwa president kyamuyingira mutwe i know gaga is one of the richest people era yagambi nga nzikiriza nti obwa president mumpite mungalo nkakukubire wanu nkakukubire nseka nkani bere lwabo ogo ngayoge ang bere lwabo ogo kubira kubira balam so kosome balam akirize mbakubira akatambi kalwabwogoona ngaagamba ntitayinza kukkiriza bwapulezidenti muyita mungalo mukube abantu bawulire eddoboozi wali wano wano okusimu yange nkayiteyoeka kati somaako balamu bwatatukkiriza tugende naako balamu bwakkiriza mbakubira akatambi nga lwabwogayogera kubi nebiriyagaetayinza abantu bonna abagagga babadde nabo naki bayimiridde kuye nkakube wekali mm. radio 4 nekikumi katonyeze musanvu radio 7 radio yabajjukulu bomukama kabalega masindi yonna bwetuli eh, wanjimuomusajja agambye mm, agambye method zokozesa mm. bino ebyuma bikwata misa ine misa ine ebyuma misa togyopyankiraku kakati ogwo gwe musango gwa chogamu manye gwe musango gwa organize abaana enkumi nya bitaano babatirayo musajja gambye nti wetufuna sente ekinewunyisa ku nsonga eno mwamita eh, amale eh. eh, mbadde naawe ebbanga ddene era ozo raising ensonga eno for long long time lwaki eremeddwa okuba resolvedanti bakola ensobi mm. bagisirikira naye zamwe happy man organis ezikyafulumu abakazi 18 bali bafano wange bamuta mwalao nagana okukiriza media bali wa 10 billion nagana rejected the money bali bambite changwans compromise me you say the fact the tax up the tapes are fake no linjo ko nangindi na ye uyoko uri dayogera amanya abanyeze myaka minji Museveni has been giving me money. At one time, Museveni gave, gave me 3 billion. Uyunazi kuata. erich e, e, e mirundize niukiriabo ok naye omwe museveni abakyali mu control ah, that you get money uh, and give to your former president what ira nti from museveni hmm. ayagala mukube muwabi yagenda nakwata sente zange mukube muwabi you think it is the interest of museveni to have an amicable situation with this man lwaki yamuwaayo lwaki alowoleza musente why didnt museveni save him yeye yali tamanyi yakwata sente zange siri billioni nakwatako 20 biliyoni mwenyene museveni yampako 20 biliyoni nebakuŋanya 20 biliyoni bazindetere wange nebaseeka mu motoka mwenda naga nti aa tugende tukimeyo ekiro tumutte nembakubira esimu temuleeta temuzireeta nja battaakati mbakwambanti omusango gwa ogan mm. gwayogerako gwegumukankanya gwegulese bino gwegulese binogenda kuggwa bitya they are trying to write Museveni tayinza abikirira si bya Museveni mbagambi ekintu kya Museveni kiva mu movement caucus where is the movement caucus ekintu kya Museveni tekiva mu bakadars where are the cadars provided for no baagala kugamba abantu bonna babadde balowooza ti Museveni ayagala mutabani we amuyise muki Museveni eyalwanyisa e, e, obote tayinza kuddira system y'obote temusaveni akaddiye kati ayagala tekyasobola kunoonya kalulu musee nayeomwana tayabwa mubi museveni sudu nze ebintu ebyempulira hmm. bo batudde babikole eh. babitwale wa presidentbayinza ah, ah, bitwalayo museveni abimanyi they want to create two figs two scenarios mm-hmm. mwami oyo yagoba kadaga kugaye nti yawannankabirwa 5 billion ataka kadaga beyanako nayita owanga nayita gundi nibatula kuweko vidiyo nibatula emunyenyo e, e, e, kumaca tumwebaze nenakabiro basulabo muntebe mm. mm-hmm. na kiwando kyamulaba ye buli gwakozesa musuula nakuba kadaga nti ayina how many times a this young man metyolanya bira vidiyo musabe niaduke Eh, okimanyi nenaku zino babadde bakubamongi ayina gundi ze zayagala okuleeta the main issue how many times has tayebwa met olanya no mm. which young man that young man oh. even before has met olanya they keep meeting yes to fight how namganina kadaga ino kuvao kadaga dina yagenda ne musajja bamwita kajegere bonamba ina you know. ebyuma bino mbadde nabyo emyaka kumi naye buli tebu yonna museveni njibumwa abawekinga yabayoolako oyamubakandahosalesi two times nabatwala nabakozesa statement the nawonse this thing gundi nesasika fellowship gyayogerako bofe aba fellowship abaimbesedi here tebalikolaki toyinza kufuga kuwanga tuyiwa abantu mukibuga wali embizi genereta weri ate mwana ge nabagamba mm. talina kizibu kyonna yes mm. ate mukulya embizi mwali yetiyaakati nkugambye mm. titumwebaze tomulidde mwamugamba tefulanka nkusasira ogenda kakati basadde nebagamba tiokuva mirundi yawaddeyo bali bagasizaabwe nembiwaayo omulenzi ono kasayagadde okunkyogera ekyankwanzi nadde muliddewo nade ngenda kwabika nogenda nayebadogendakwabika bomu mukazi wange yankwata bukwasi kumaca omulenzi abonyabonyeza nyo famiry ya akatabo kakano kati baga muhozi givukizi mumani muhozi rafs nti mwami muhozi jeni akuwa sente okukolaki nze amulirayinga ono gudwiru mm. eyabantu nesabo lyange nkola ate nze nimandw mandw wajiritabuletesi <laughs> ekamufulemuvererikifaate obusajja okutayambalanga tobowanyumizaako ntinabwegyebuli hmm? yes nina ewafu eri erifu ttatu sirinye enkumi ezi nga kuttirawo yetogenda kuwaza kumita erifu ttatu erifwezi erifutatu tekako enkumi satu <laughs> uh, wafe ekyakulyo atamo kano jeno ogambye wano nti geno kaihura and dooms death rets uh -huh. Uh -huh. Mm. kafeine mukozi mutuufu mm. kaivula yakola nnyo mm. akasimu pampi ngatekeyakola nnyo wali wali yogera ku jeno kale kiihura ah, ah, ah. wawandiika akatabo kano eh. uh, simanyi oba wateekako date kuno aha kweri eh. uh, wakawandiika agenda kuza omwezi abiri mwenda omwezi gwa january omwaka 2016 at my home in my home at chengera eh, why the savimbi theory okay wengine okutandikira yeah. akatabo kugayi bakayita mpagira kayibula okay yogera ku muzinda lwa mitamani mm. mpagira kayibula yakolera nnyo mu 7 mm. nefe naba koledde mu 7 arso sudde bubi mu 7 is like a god even if you construct a mosque you die even if you construct a church you die whoever supports mu 7 with the dedication akusasula bubi ani akusasula obubi museveni yatusasudde bubi mhm. ate mwami museveni yabakubye anti yenkubuli maama wange ambuuza tombuulire ebyo byabasiro oba museveni akuwatya sente mukodomi we nazikwata yeye atakuwadde banyaffe basula bakaabo omwana oyo lwolwogo yankuba nnyo olowooza buli lunaku mbwenjagenda mufugami ekyankwazi mbadde nkutwala navudde wange kumanya omukazi naggalawo era omwana gamba buli mulimu abasiro olunaku lweggulu nibadde ndiwaka nga ntudde ndiwonzeka omwana nawalampa ekikomera nakuŋŋanya engoyi zewaka nga ndabu omwanawo ah, ah, oh. omufere mm. yawalampa ekikomera <laughs> naye nga tamanyi nti bwendi nemuvumbakira muganda bwekikubya kiki naŋamba muzeeyi sina kyakulya <laughs> namuwadde emitwalo muzeeyi yegwetye mazima genyini okugjako enjala wano mbadde simanyiwo siridda ate owekyengera yajja nabba enkoko zange yabba enkoko zange owekyengera yabba enkoko zange nalekamu bodaboda najja ajibbe nensula ebweru nga nabaserikale tebamanyi nemuvumbagira neyabuka kikomera nemusimisa kabbuli hmm? nagisima kabbuli yagisima wamala okusuma kabbuli emutuuka emwekano nemugaakubira kitaawo yasima kabbuli yasima kabbuli okulina nekiyumba kyenkoko kakati nemuga akubira taatawo taata ti munange bankutta enziba ewaani mumpe ewatamule nfute <laughs> owomutemu okimyeyoki negamba musajja nagamba musajja mukulu mm. enkoko zange yazibba enkumi ezi abaddeko gwakubiri mm. abadde tamanyiiwo ewobabbaweewo omutemu munnange ye mwana yekka omulenzi gwennina yatunda ekibanja ekiro naweereza sente ku ssimu nentembwa obukambwe e, naye omwana bambi abaana baavu e, ewo babbawo mwamitamaleanti misanawatambula nendomula yasid <laughs> namubuuza naye omanyiwo obadde omanyiwo naga muzeeyi mbadde simanyiwo mm. saali walambi kikesi kyebayita miso mirundi internal organization mm. zendipotinga buterevu wa mukulu siisibwa mu parliament owulidde ebibala bya miso mpulidde omusajja akwekokola <laughs> nebwewe teri asobola kuwamba museveni okujjako nga bafudde ne bagerango emirambo nkwata video ne audio mm? nina abantu abakola akabi mu uganda millioni yesi Mm. omu kuba kati kyayogera keyiteekako kokka hmm? kati eka keyiteekako kokka ne vidiyo satelite bakweka amasimu ne bakolaki towudde bwagamba hmm. nti amasimu gaffe mugakweke hmm. era muvumbagidde byuma byamunywa why the savimbi theory having released no i think uh, uh, abakutaipingira bakulamu ensobi having realized that they are heading for defeat. The duo have resorted to the Sabimbi theory. So the duo, Ababidi, Oyogira Kumbabazi, Nebesige. Okay. The Savimbi theory dictates that a weak candidate blackmails voters using a situation that prevails at that time. This was started by the Kavaka Yeka in, in the 1960s against the Democratic Party. They started using the Kavaka to scare the opponent. Uganda became an anthill with the Kavaka becoming the mother queen, Namunswa, and Baganda becoming the ants, Enswa. Their strategy was to brand their opponents Nabe a small insect that forces the ants to desert the ant hill. Any Muganda who refused to tow their line became Nave Furulabiswa. The Kabaka Yeka fanatics started a political party called Mabegawa Luchiko behind the Buganda Luchiko in brackets, which did not take off. The name was changed to Mabega Wannamulondo behind the throne, which also failed to take off. They finally came up with Kabaka Yeka. Since those who opposed the Kabaka ideology were branded anti-Kabaka, they had to be eliminated to save the kingdom and the Kabaka in particular. It is strange, therefore, to see that a party led by the Kavaka, turned against fellow Baganda. In a nasty accident, Sir Edward Mutesa II ordered the arrest of Archbishop Joseph Chiwanuka, the first Catholic Archbishop south of the Sahara. This directive almost sparked off a civil war as Catholics protested and tried to invade the Rubiri. Mutesa released uh, Joseph Sebagala. Uh, okay, Adolfo Sebagala, who had been arrested when they found out that Chiwanuka had left for a church conference in Canada. The Kabaka Yeka hooligans carried out attacks, burnt houses, confiscated animals, radiograms, etc. One a grisly incident, or one grisly incident, involved the DP chairman in Mitiana, one called Binaisa, was found digging a banana plantation. They chopped off his head, killed his wife, and left a two-year-old baby suckling the breasts of its mother's corpse. These hooligans were doing all these things, believing that their victims posed a threat to the survival of the kingdom. In Angola, the UNITA leader, Jonas Savimbi, linked his defeat to resumption, uh, to resumption of war. He wrongly believed that the people of Angola would vote him to save the country from war. This arrogance backfired. After losing the election, he rejected the results and started preparing for war. He was isolated by his former allies in the USA and his generals joined the government. He was later killed in an ambush and buried in a shallow grave like a dog. In Kenya, the US and its allies tried to influence the Kenyan voters by aligning both Kenyatta and Ruto to the Hague-based ICC. American government official named Dickerson said that America would not work with Kenya if the two won the presidential elections. These two backfired as Kenyans overwhelmingly voted for Kenyatta. The West tried to use Obama's ancestry links in Kenya to influence the election in Raila Odinga's favor the Kenyans stood firm and refused to surrender their franchise powers to elect the leaders they wanted. In Sri Lanka, the commander who defeated the Tamil Tigers challenged his former commander-in-chief over the presidency. He rejected the results, threatened to overthrow the government, and he was arrested and charged with treason by the same army he once commanded. The moment he tried to usurp the powers of the voters, he lost the respect he commanded among the masses owing to his early achievements. Another example is in the case of former Iraqi dictator Saddam Hussein. When George Bush declared war on Iraq, Saddam Hussein surrendered all the Americans. Okay. Yes, I beg your pardon. When George Bush declared war on Iraq, Saddam Hussein surrounded all the Americans and Europeans living in Iraq. He threatened that if America attacked him, he would tie them and military installations to die in the attacks launched by the U.S. Air Force. George Bush did not yield to the intimidations, and the same installations were attacked as earlier planned. Hey. Mm. Museveni bwe yeyonge bamukyusa ekisanja nseetabo if this motion ebadde ya Museveni twali giwagidde naye tetuyinza kukkiriza kuswaza Museveni siiye I can tell you president gwomanyi gwokoze naye ebbanga eddene ogambe kino tekiyinza kubanga kikyekangubuulire mm. katono nyo kanjo tanira hey. Eh. mwami tamale mirundi mm. tirwaki ogansi museveni mm. waliwo akatabo kange njakakulaga biri kumi nagumu purezidenti abatana nabanakulayira kakuuza james awerya ntonde naleze ekitesa ekifaanana kino james kakuuza eyali ekabula emyaka give kwetano kituuke ku musanvu the same era olupapula bagamba monitor government is discussing where is government buli osoma nga amawulire gavumenti biba bya bulimba mm. ndibona marike sources bya bulimba era today mwa msebenzi ya chikube che myako omusa bagamba ndi cadres have told you cadres are not involved in the day to day running of NRM NRM formulates its policies from movement caucus mm. echo chifu tikine chichafu two Museveni constitution ya Uganda gye yakola there is no Ugandan who will be governed by a person has not been elected by the people. Mm. Ugandans shall not be elected by people who are not elected by themselves. Ah, but bagala semateeka abeera amended. Kugambye, how do you them? Ne nkugamba, do you know Kampala? abantu abatasoma political science bamanyi kampala mm. kampala is a district but it is at the same time an authority Mm. kampala ina ekyomukazi nekyobusajja maleeto kampala maleeto yes why kampala is under local government yali badde under local government but because the constitution says it is under presidential constitution ya uganda bwe yatuula yawulira ba ca ngaabemengo batandise okwagitaekinga nga bagobako gavumenti ya wakati kutaka lya buganda kati abali musiye ne bagamba kampala of uganda museveni mm-hmm. yakibajeeko ne bagamba tiwan kabaka tali mu buganda katudire gombala y'omukulu w'ekibuga labishi nebaga muli basiru bwoba ofunye akabenje ne bakusala enyama ku kisambi ne bateeka ku mukono wabaawo kudonatingite whether you create bakuliatingewo mengo municipality musala ku buganda Museveni nakireka but kampala is under the direct control mm. of the president of uganda so in principle, governed yes. through delegation yes. baminista bakampala bafuka kampala on behalf of who? the president naye omanyi mm. nti baleta ekiteeso ti kampala abairemu basoma badirectors museveni yagana kampala is an authority with the elected directors okutegedde mm. waliyo authority eyina elected directors all authorities uh, ah, have appointed appointed directors mm. the city council city councillors are the directors of kampala city authority and they are elected the chairman of kampala authority is a mayor elected directly universal suffrage ekitegeeza museveni tayinza kuleeta kintu ekyo ekyo kyalwawoogo byata akanga museveni nkugambye tomuwulidde ngaayogeramulidde edoboozi byatandikanga ebisaaga noba nabiisaawa ayagala akange museveni ayagala kankubuulire bw'obanga toyina wuzu n'ogenda mu muzikiti ne bakuba obanga toyina wuzu oyinza ka nti bano ababaddemuka bafulumenzi yengweyingire Mm. Whoever is in the mosque will demand what? Wuzu. Mm. You must clean yourself. Before. Let us assume you failed to pay school fees for your, your, your mwana. Do you go back when the, headmaster is transferred? oyingira omwana atosudde school fees mm. so these people think that since we cannot since lwabogo cannot win one man one vote he thinks that he can buy parliament. No, we just power people on the street. Hmm? We power people naduka. But by argument mwami tamale. Which argument? Kwa kugamba nti bagala kendeza kunsasanya bagala. Democracy is expensive. Hmm. Let me ask you. If you, you rape your fiancé, hmm. if a man rapes his fiancé, and they ask him, and he says, the wedding was taking long. Let me tell you, mm. why is it that it's only a new vision that is interested in this story? Oh, you are muja na muwe chifo changi. Na chumuja mu, na mutuala mu new vision. Amutambu zangani. Me, wabogo tu, tell me. Si wabogo can influence me. Kakati nkubuja ni gamba. Mm. It's only a new vision where it controls as influence. Is wabogo who is interested in this. Museveni is not interested. But wabogo controls parliament. Mm. I can play tapes and videotapes. They pay the money. Umanyiti bateka mwa bantu babu. Mhm. I'm telling you. I have a list of them. Okay, but Jackson kafuzo mumanyi burundi. Yes. You're going to bagola kola chino. Ah, aleka ah, nkubuli. constitutional review. Yeti mkubuli. Commission. Uyo mufu mudambu. Museveni wabari itabahachi. Uyo chiwanuka. Akubira wala mzama simu. Including the chief justice. I can embarrass him. You have evidence to that. Yes. Nkugambi, ebyuma byange tebina gwe bitakwata. Nyizo okwogeza chief justice no duke misindi. Because it's only because I'm mature. Mm. Can let me tell you, Museveni, ababana ba, ba, bonna umusango no gwayogerako. Era bwe bwe nabakubye they have decided not to go to Hague. They have said we shall not go to Hague. We have decided, yes. you fear to be arrested there but you have abandoned your colleagues ono amulan yali atta abantu wano genda kuba emisinde ne miliyoni ya dola mhm. bamusiba emyaka etaano musanvu nebamusa tebalinyayo naye nga amanyi tumwebaze apiru ye yonna aimplicatinga tumwebaze tumwebaze ol supposed to go okay. kati nebagaa no we shall not go bwetugendayo batukwatirayo mirundi ya salendad kwekuleta bimu lwaba ogwe yabirimu kafuzi yatuke bali mu government eh, elimu ku mobilize ga sente tayina na kwangu yo tujja muko batu mwaso mutwe kufunda ibiro wo tujja bana Uganda ku nsonge eteri yo ba tugena mu batu mwaso mutwe parliament is the cause of the, the country's problem what did we benefit the, at the independence mutesa was elected in the parliament over oh, the days with him yefu mutesa had been elected by popular vote yali mukuteko twetuli yakasajja mubutubu uli sebabu manyi njo kano nyako na kwenye njo kakubawa let me tell you kankubulile biru jebata babu ulila eriechi those people are panicking zimbo zisa neda okay echikuli chilichimu mzichemba mm. gamba elabu ulila bie njogera I'm telling you. pulezidenti museveni talina bwogezi naye batugambye ti museveni yakutte ebiriyoni bitaano biriyoni naziwa ministry ya education kakati aba education balitubuulidde biriyoni ebitaano gundi yalitubuulidde miyingo ti amasomero gano tugawadde gegagabanye ku sente zino nolwekyo bwetwalayo omwana wo tebakuvunaana twasasudde emeritwalayo ku poli tebasookera mubundaski mm. ekyokubiri bwekibanga gavumenti yasazeewo nekiriganya n'abasomesa bulijjo bwewabaawo obutakkanya mu education abaeducation batula na unato mm. ekibeera ekigatta abasomesa kiriwa oba ekibeera ekigatta abakulu b'amasomero ekyokusatu ti sente ezo bwe banaazitwala banka nezizitwala ku akawunti enkalu bajja kubayita musasula endala ekyokuna pulezidenti bwe yabagamba mwekuume covid baguze bunankani muguze bufeeki era buva mu ministry mm. ono omukazi yagambye tugenda bulondola mbulondolawo wena obululu bwakubira omu new vision mwenaalimu era nebusaasaana feeki feekikakati kyenkubu anti mwerimba mwekka museveni akugambye covid bwanaalinya nabaana batumwebaze abagende hege noyo gwowulidde baagala figa zirinye era bagenda zirinyisa